man. Bon dia, soc Produccions TV. No. No. Soc Ricard Vidal i estem en directe des de Produccions TV, El teu tu, pantalla gran. Avui és carnaval, la gent es disfressa, tothom fa el tonto sobretot aquella gent que es disfressa de calamar i que no sap imitar-lo en el calamar o la gent que sap imitar-lo però no va disfressar perdoneu disfressat ve de fresa o sigui de maduixa hi ha escoles que no celebren el carnaval com per exemple ens informen que no tenim exemples. D'altra banda, s'acosten les eleccions. I no ho dic com un xino. Ara sí que ho diré com un xino. Eleccions. No hi ha gaire diferència, oi? Jo de petit també vaig votar. Vaig votar el PP perquè fos el delegat de classe, però per mala sort va guanyar un altre que no era el meu company de taula. Avui, de primer plat he menjat llenties. Llenties? Doncs jo no les veig. Clar, que és carnestoltes i deuen estar disfressades... Ai, i deuen estar disfressades de calamar que és el segon plat que he menjat per dinar de postres no m'ha donat temps. Estava fent l'informatiu. Bon dia a tots. Bon dia a tots i que passeu un bon carnestoltes. Que el món no pari de donar volta. Que el món no pari de donar volta. Fins aquí les meves notícies. Visca Catalunya! Eh, eh, que cabron! Aquesta barba és molt falsa. És que m'he disfressat. I fins aquí les notícies d'avui.